क्या है ये हनी ट्रैप कैसे फंसाया जाता है लोगों को हनी ट्रैप में जी हाँ आइए आज हम आपको बताते हैं हनी ट्रैप से जुड़ी बातें और कैसे आप इसके शिकार होने से बच सकते हैं हनी ट्रैप नाम से ही समझा जाता है कि मीठी बातों का जाल या किसी को खबर लगे बिना ही उसे अपने जाल में फंसाना दुनिया में हर देश अपने विरोधी देश के राज जाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है हर देश चाहता है कि उसके दुश्मन देशों की हरकतों पर उसकी हर तरफ से नजर रहे और इसलिए दुश्मन देशों की गोपनीय बातें जानने के लिए कुछ एजेंट्स दुश्मन देश के सैनिकों या ऐसे लोग जो देश से जुड़ी कोई ऐसी बातों का पता रखते हैं जिसे किसी दूसरे देश में नहीं बताया जा सकता ऐसे लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया जाता है और उनका विश्वास जीतकर उन्हें ऐसे राज और देश से जुड़ी गोपनीय बातें पता कर ली जाती है कई बार लोगों को कोई राज या आपत्तिजनक तस्वीर आदि का उपयोग कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं जिससे दबाव में आकर न चाहते हुए भी उन्हें देश से जुड़ी गोपनीय बातें बतानी पड़ जाती हैं दुश्मन देश से जुड़ी खुफिया जानकारी निकलवाने के लिए ज़्यादातर महिलाओं का सहारा लिया जाता है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से स्टैप पका फेलना और भी आसान हो गया है ऐसे में कुछ एजेंट्स टारगेट व्यक्ति के लिए किसी महिला एजेंट्स को जानकारी निकालने के लिए निर्देश देते हैं ट्रैप में फंसाने के लिए पहले तो टारगेट व्यक्ति का भरोसा जीता जाता है उसके साथ घूमना ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना आदि हरकतों से व्यक्ति का मन लुभाकर उनसे दोस्ती कर खास रिश्ता बनाकर उनसे जानकारी निकाल लेते हैं ट्रैप में फंसने वाले व्यक्ति को इस बात की भी खबर नहीं होती कि वो हनी ट्रैप में फंस गया है ट्रैप में फंसाने वाले लोग कभी अपनी असली पहचान नहीं बताते वे हमेशा फर्जी पहचान का सहारा लेते हैं